Prečesto sedim sam u sobi, prečesto kažem Bože pomoći sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba Svi su kao sebi, ali niko ništa ne bi Sve bi, sebi tebi, ali sve bi samo sebi Kako da te trpi, ne znaš koliko vredi Kako da vas volim i ne kažem od tebi Prečesto sjedim, sam u sobi Prečesto kažem, Bože pomozi Sam proti svih, sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba Svi su kao sebi, ali niko ništa ne bi Sve bi, sve tebi, ali sve bi samo sebi Kako da te trpi, ne znaš koliko vredi Kako da vas volim i ne kažem od su oko mene, a ja tražim samo sebe Pijavice žedne, sišu moje vrijeme Kako da im kažem, kako da ih lažem Kad i sam tiho volim tu bol, ko da sam sebi zabijam gol Više ne moš znat ko je tu zašto Više ne moš znat kad svi te zovu bratom Više ne moš znat kad stalno si pod gasom Više ne moš znat kad sve se čuje glasno Sve mi jasno i ne mogu polako A pa često stanem i pitan se kako Kako da napravim jebeni korak Kako da ne budem jebeno korak Jebeni borac Znam da sam jebeni borac I život je jebena borba A borba je jebeno bolna Uz tako me sjebala ona Zbog nje sam nemirnih snova Zbog nje sam razipan doma Zbog nje mi je preblizu propas Prečesto sjedim sam u sobi Prečesto kažem Bože pomozi Sam protiv svih, sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba Svi su kao sebi, ali niko ništa ne bi Sebi, sebi, tebi, a sebi samo sebi Kako da te trpim, ne znaš koliko vrijedim Kako da vas volim i ne kažem od tebi Prečesto sjedim sam u sobi Prečesto kažem Bože pomozi Sam protiv svih, sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba Svi su kao sebi, ali niko ništa ne bi Sebi, sebi, tebi, ali sebi samo sebi Kako da te trpim, ne znaš koliko vrijedim Kako da Nama mi ne kažemo djed Misliš da me znaš, a ne zna meni brat moj Prolilo se sve, a nisam ne znam zašto Misliš da me znaš iz zatvorenih vrata Prelilo se sve, ispusam iz takta Jebi ga a mračan glas mi šapta kako Kako da napravim jebeni korak Kako da ne budem jebeno gorak Jebeni borac, znam da sam jebeni borac I život je jebena borba, a borba je jebeno bolna Plus tako me sjebala ona Zbog nje sam nemirnih snova Zbog nje sam razivan doma Zbog nje mi je preblizu propast Prečesto sjedim sam u sobi Prečesto kažem Bože pomozi Sam proti svih, sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba dao sebi, ali niko ništa ne bi Sve bi sebi tebi, ali sve bi samo sebi Kako da te trpim, ne znaš koliko vredim Kako da vas volim i ne kažem od tebi Prečesto sjedim, sam u sobi Prečesto kažem, Bože pomozi Sam proti svih, sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba kao sebi, ali niko ništa ne bi Sebi, sebi, tebi, sebi samo sebi Kako da te trpi, ne znaš koliko vrijedi Kako da vas volim i ne kažemo jebi Prečesto sjedim, sam u sobi Prečesto kažem, Bože pomozi Sam proti svih, sam proti svega Kako da se borim, malo pomoći mi treba Svi su kao sebi, ali niko ništa ne bi sebi, tebi, sebi samo sebi Kako da te trpi, ne znaš koliko vrijedi Kako da vas volim i ne kažem kažemo jebi